the keyboard. I told the major teams were creating the form Twin Peaks. It's not the finger rolls, kind of beta, and day we'll sit right over here, right to right of me, and we would put a little cassette just above over here on this keyboard, and just keeping it recording, just keeping it playing. And every day would sit here, and then I would say, well, what do you see there in what what um, just talk to me? And I don't say, okay, Angelo, <clears throat> we are in the dark woods now. There's a soft wind blowing through some sycamore trees, and uh, there, there, there is a moon out, and there are so many sounds in the background. And then um, you can hear the wood from an hour. And you are in the dark woods now. So you know, just, uh, just get me into that beautiful darkness with the soft wind. And I started playing. you can play it slower, and I would say, slower daddy, okay, and I would go visualizing the description that in vision Ed eccoci al video pensiero, al nostro video pensiero del giorno. Today, come ci ha pensato già il maestro, also I, I would like to wish a very, very, very, very, very, very, very, very, very, very happy 85 birthday to Angelo Badalamenti Angelo Badalamenti che per la sua età potrebbe essere il mio secondo nonno anzi terzo, un altro l'ho perso tanti anni fa quando sono nato io, comunque potrebbe essere il mio terzo nonno, ma anche David Lynch, Mr. Lynch per la sua età che sui 75 anni, anche se direi più un padre molto più grande potrebbe essere. Ad ogni modo, uh, innanzitutto dico che se qualcuno ha visto il preview di ieri di Fats Rivisita si ricollega al compleanno del maestro perché io praticamente ho fatto un tributo in, nei giorni scorsi a Strade Perdute, lo stagui basato proprio su quattro pezzi del maestro, di cui Fats Rivisita era l'ultimo. Il primo era stato Hunting Earth Breaking, il secondo Red Bats with It, il terzo Dub Driving e il quarto appunto Fats Revisit. Acquisto però prima di tutto come tributo ai eh, 25 anni del film e soprattutto anniversario di uscita qui in Italia 28 febbraio 97 comunque mh, mm, le due cose sono collegate per questo l'ho tributato ma sui quattro pezzi di Angelo Badalamenti perché appunto a me non piace il genere canzoni non mi piacciono quindi le canzoni dal film per questo mi sono orientato sulla, sullo strumentale che comunque in generale è il mio genere preferito. Forse eh, farò anche un extra di Barry Adams, ma non penso perché non ho il tempo. Comunque eh, è importante essere riuscito a fare tutti e quattro questi pezzi del maestro. L'anno scorso pure ho fatto un tributo al film basato su uh, eh, I'm Range di David Bowie, poi reinterpretata, sono cose già ripetute in questi giorni, eh, in versione anche cantata, più strumentale, per l'anniversario uh, della nascita, 75 anni, quest'anno avrebbe fatto Uh, David Bowie, 8 gennaio 45, anche la morte, 10 gennaio, due giorni dopo, 10 gennaio 2016, ma l'ho reinterpretata anche per il compleanno del maestro Lingel, il 20 gennaio. E poi il tributo dell'anno scorso, seconda parte su una suite su Insensatez di Tom Jobim e Fred Seward, sempre di, di del maestro Angelo Badalamenti. Fred Seward che per quanto mi riguarda di questi, tutti questi cinque pezzi strumentali dal film cioè strumentali più ovviamente anche in Sensatez, che ovviamente non è di Angelo Badalamenti, comunque di tutti e cinque i pezzi che in totale tra l'anno scorso e quest'anno ho interpretato di lui, Fred Sword lo metto di sicuro al primo posto, ai miei preferiti e subito dopo ci aggiungo proprio Fats Revisited e poi Haunting Heartbreaking. Uh, eh, Fats Revisited e Haunting Heartbreaking sono due pezzi insieme a Red Bats with the Teeth, Dub Driving che ho scoperto diciamo uh, proprio uh, queste settimane per imparare i pezzi. Io non conoscevo bene questi pezzi perché li ascoltati solo meglio per impararli in queste settimane e, come ho già detto in altre occasioni, eh, reputo a questo punto la colonna sonora di Lost Ark una delle più grandi colonne sonore, la filmografia di Lynch, nonché appunto proprio di le più grandi composizioni di, del maestro Badalamenti. Sono davvero dei capolavori questi pezzi, eh, poi in particolare secondo me Red Bats with Teeth che pur non essendo il mio preferito in generale è proprio il, me, un capolavoro assoluto perché per quello che descrive, cioè dal passaggio da un sogno limpido a un il più totale dei incubi con quel sassofono che impazzisce sempre di più e piange sempre di più alla fine con quell'assolo finale, io devo dire che quello è proprio un capolavoro, ma lo sono tutti questi cinque pezzi. Fred the World sembra proprio la colonna sonora anche della mia vita, diciamo. Comunque eh, invito a vedere tutti questi pezzi che ho citato, anche il tributo dell'anno scorso, nella mia playlist dedicata a Twin Peaks e Various from David Lynch's Movies, nel mio canale principale tastiera, ad ogni modo, Angelo Badalamenti. Angelo Badalamenti, ehm, anche l'anno scorso vi ho fatto un tributo in tre parti, di cui la prima incentrata su pezzi improvvisati, tutti dal mondo linciano, però di un tributo che ho fatto tra l'altro due anni fa, eh, quando ancora non ero creator, comunque un tributo del 2020, del 22 marzo 2020, poi eh, un tributo, la seconda parte di questo tributo, basata invece su pezzi da film non linciani, e poi la terza parte in realtà è stato Fune Extra in cui interpretare, diciamo, uh, cioè cercare di imitarlo, imitare, di fare l'imitazione di Remake in cui lui spiega la composizione e Laura Palmerstein. Video che tra l'altro è al quarto posto, uh, diciamo, nel video più visto, i miei video più visto sul canale Tastiera. Quindi sì, potete eh, rivedere questi, queste parti di questo tributo dell'anno scorso sempre nelle playlist che ho citato prima. Ad ogni modo, quindi questa parte, del, cioè questo tributo allo Stagway di quest'anno diventa a questo punto la prima parte del mio regalo del tributo di quest'anno al maestro, mentre la seconda parte che seguirà eh, appunto da spero già da stasera ma non credo, penso più da domani, sempre su film non linciani, che però non sono i film, eh, sono pezzi dei film che ho interpretato l'anno scorso. Si tratta ancora di altri film oltre quelli che l'anno scorso non sono riuscito a interpretare e che quindi in questo senso eh, il tributo, questa seconda parte di questo tributo di quest'anno si può considerare una, il continuo della seconda parte del tributo dell'anno scorso. Spero essere stato chiaro più o meno. E quindi poi i pezzi e i nomi dei film verranno rivelati di volta in volta, forse qui dico solo che il primo film si, è Olis Smoke, però tutti questi film non li ho visti, mentre quelli dell'anno scorso li ho visti anche, mentre interpretavo, mentre li caricavo, um, di questi di quest'anno che sono sempre altri 4-5 non li ho visti, quindi, ma li vedrò, spero di, di, vederli, di vederli in questi giorni, anche perché se uno li vede poi puoi anche capire meglio il significato il valore di questi pezzi, ovviamente perché li associ al film, già cioè così sono grandi, ma associandoli al film diventano ancora più grandi ovviamente. Ad ogni modo, adesso finalmente due parole su Angelo Badalamenti. io, Angelo Badalamenti, il maestro Angelo Badalamenti, in realtà l'ho conosciuto, tra virgolette, eh, non come tutti penserebbero, forse tramite Twin Peaks, ma io l'ho conosciuto la prima volta tramite Mulholland Drive. Mulholland Drive che lo vidi per la prima volta, mh, mm, mi sembra, o in luglio, sì, luglio o agosto del 2016, non ricordo esattamente adesso quali tra i due mesi, comunque ai primi o di luglio o di agosto 2016, e appunto sentì per la prima volta la sua musica in Mulholland Drive, la colonna sonora in Mulholland Drive. Che dire, um, da quel momento appunto poi capì l'importanza del compositore cui mi trovavo di fronte, um, un film che mi stregò ovviamente in generale per prima di tutto, e poi ovviamente ripensai alla musica subito dopo e subito andai a sentire, vuol dire una musica ineffabile, cioè proprio dobbiamo dire completamente misteriosa e da quel momento in poi ovviamente approfondì tutta la filmografia di Lynch con altri film che vidi successivamente eh, come Strade Perdute, se successivamente vidi Strade Perdute sempre ad agosto 2016, poi Inland Empire e poi Velluto Blu mi sembra in ottobre, eh, vabbè, mm, Rase Read, che ovviamente le musiche non sono di Angelo Badalamenti, mentre Twin Pixel recuperai direttamente, direttamente un anno e mezzo dopo, se non era anzi quasi un anno dopo, uh, sì, al maggio 2017, in occasione della messa in onda della terza stagione che trasmisero in tv anche diciamo, uh, le prime due stagioni, anche se poi furono interrotte. Su questo canale in cui le vide io, il Caracelo, misteriosamente si fermò la serie alla seconda, alla quarta puntata, al quarto episodio della seconda stagione, e poi recuperai io tutto il discorso direttamente tra, uh, mi sembra, sì, sì, tra fine settembre 2018 e fine dicembre 2018. Recupera tutto Twin Peaks, compresa la terza stagione. E quindi in questo periodo qui, cioè appunto, eh, diciamo maggio 2017 e in questi mesi del 2018 che potete apprezzare ovviamente la musica di maestro eh, in Twin Peaks. E devo dire che se veramente diciamo eh, ci sono le composizioni che mi hanno cambiato, no cambiato, ma Ah, perché la vita resta sempre la stessa in fondo, ma comunque inciso profondamente nella mia vita, sono proprio le composizioni di Twin Peaks. E direi che quella, non posso mai dimenticare, questo episodio già l'ho raccontato qualche altra volta, non posso mai dimenticare la prima volta in cui ascoltai in sottofondo Laura Palmestim la scena del ritrovamento del cadavere di Laura, vivevo proprio un'atmosfera di sospensione, non so nemmeno descrivere bene cosa provavo esattamente, ma qualcosa di straordinario che non si può descrivere provai e poi quando appunto uh, parte il climax, insomma, del pezzo... Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, Pam, pam, pam, e poi ritorna alla parte dell'oscurità. Pa, Insomma, e poi ovviamente qui c'è tutto il racconto che ne fa lui nella, nella video in cui spiega come l'hanno composto, perché ovviamente c'è anche un David Lynch fantasma in quel video, come hanno composto il pezzo che, come dice un mio amico, un mio conoscente università, quel video è un gioiello di rara bellezza, infatti è proprio così. Sì, io credo veramente c'è una genialità in questa composizione, per me è assolutamente uno dei più grandi pezzi non solo delle colonne sonore da film e delle serie tv, ma mi permetto di dire anche nell'intera storia della musica, non per un fatto tecnico, perché ovviamente non, è impossibile paragonare a livello tecnico Bach, ad esempio, Chopin, Liszt, grandi compositori classici come Angelo Badalamenti, ma da un punto di vista il significato, perché secondo me rappresenta proprio l'essenza della vita quel pezzo. Quello è bene e male che si alternano continuamente, questa è la vita. Quindi, che dire, ehm, ci sarebbe veramente tant'altro da dire, cioè, eh, io invito a, a ascoltare eh, musiche, eh, sue composizioni al di fuori di quelle del mondo linciano, perché per chi non lo sapesse, chi non le conoscesse, sono veramente diciamo, straordinarie. Uno lo, è perché pensa che lo conosce solo all'interno di quell'ambito lì, il mondo linciano, ma se lo conoscete anche al di fuori vi rendete conto ancora di più della straordinarietà di questo compositore. Ci Sono davvero altri pezzi al di fuori che consiglio ovviamente di ascoltare e che sono tra l'altro quelli che ho interpretato sia quest'anno che l'anno scorso, quindi ve li, invito a, ve li invito un po' a vedere la sua filmografia al di fuori di quella di Lynch perché è veramente straordinaria. Tocco unico, io credo, uno dei compositori più sensibili, solamente sul podio, se non proprio il più intimista e sensibile che c'è la storia delle colonne sonore, mi permetto di dire, veramente un tocco unico, quello che ti dà lui, è qualcosa di incredibile. Io prima di conoscerlo, che lo conoscessi, consideravo Ennio Morricone il più grande di tutti, o comunque veramente sul podio dei più grandi, ma eh, quando l'ho conosciuto Angelo Badalamenti mi sono ricreduto, effettivamente per me sul podio, eh, non so se dei primi tre, ma sicuramente sì, dei primi tre, ma eh, all'interno comunque dei primi dieci compositori in assoluto io lo metto sicuramente tra i primi tre insomma, poi vabbè, eh, tutti i pezzi Twin Peaks sono straordinari, anche il Twin Peaks team, è incredibile, uh, quel bar, quella chitarra baritono e tutta un'altra serie di cose, io veramente non mi spiego come con questa così grande semplicità, perché i suoi pezzi in fondo sono semplici, riesca poi a rendere così belli, uh, indelebili i suoi pezzi. Vabbè, penso un po' a tutti i pezzi in generale che ha composto, uh, sì, e poi in questo aggiungo che secondo me eh, vedo anche molte esecuzioni che di molti interpreti che in realtà non lo sanno suonare perché non è che diciamo, lo si deve suonare staticamente, per saperlo suonare bene secondo me bisogna sentire dentro di sé questa profonda sensibilità e, emozionalità che trasmette la sua musica, solo così secondo me um, lo si sa suonare bene. infatti in questo senso penso a un'interpretazione di una pianista, il Twin Peaks Theme dell'Aura Laura Palmer che ha anche se non erro 80.000 visualizzazioni, una cosa del genere, comunque interpretazioni diversi anni fa, e che però non, la, non, esegue, non esegue bene dei pezzi, secondo me accelera molto, infatti in questo senso lo scrissi anche nel commento, uh, perché secondo me um, non si coglie la chiave della musica di Angelo Badalamenti, che tra l'altro secondo me, oltre a questa profonda emozionalità, è la sospensione è questo che um, ogni musica sua infatti è sospesa, c'è sempre questa continua sospensione. la parola chiave della musica uh, di Angela Badalamenti, sospensione che appunto per quanto riguarda il lavoro con Lynch si sente al primo film che è Velluto Blu e appunto manca questa sospensione in parecchi, questa emozionalità. Parecchi esecutori io non la sento, in diversi esecutori, mentre in altri sì, però che sono di meno. E quindi io il mio consiglio mi sento di dare a chi vuole suonare Angelo Badalamenti è questo ed è forse questo il motivo per cui uh, diverse persone ha portato a dire che io in qualche modo sarei l'unico vero esecutore eh, in grado di avvicinarmi al suo modo di suonare. Ho notato questa cosa in particolare da donne in passato, io sono molto contento, ma secondo me è un po' esagerato, i giudizi sono stati espressi su di me, diciamo, però sono contento, oltre che contento ovviamente. Comunque vorrei dire talmente altre cose che qua saremo a parlare un'ora, eh, io dico solo che, eh, secondo me, comunque David Lynch deve la sua fortuna anche, anche e soprattutto alle musiche di Angelo Badalamenti, e qui non credo che staremmo qui a parlare di David Lynch e della sua importanza se non ci fosse stato Angelo Badalamenti, che è più che coessenziale, per quanto mi riguarda, più che coessenziale al suo lavoro filmico un'importanza appunto che va oltre, cioè è sicuramente pari all'importanza del contenuto visivo a quello che ci propone visivamente il maestro. Io la vedo così, non so voi. Bene, che dire, um, vedete un po', fate un po' un giro in generale nelle mie playlist perché ci sono veramente tanti pezzi interpretato del maestro in passato, uh, um, forse continuo un'altra parte di video <laughs> dopo nella mia stanza perché vorrei, forse, forse dico altre cose, ma non lo so, già va bene così, un quarto d'ora mi sembra c'è un limite assoluto, ma vediamo un po' nel caso altre cose, come dico sempre in mente, le aggiungo in descrizione. Sì, eh, quindi <laughs> penso proprio di aver detto tutto. Have a great day again, a domani!